ಪುರುಷರ ದರ್ಬಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಂಸದ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಕನ್ನಡ ಭವನ ರಂಗಮಂದಿರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗೆಗಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಗರಸಭೆ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ ಮೂವತ್ಮೂರರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಸಹ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪುರುಷರ ದರ್ಬಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಸಂಸದ ಎಸ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ತಂದೆ ಸಮಾನರಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಸೆಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ತರವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಮಯ ಹಸ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರೋಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಏನೇ ಇದ್ರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಬುಡ ನಾವೆಲ್ಲ ರಬ್ಬೆಗಳು ಕೊಂಬೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜಾತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತದ ವೈಷಮ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಯಾರೋ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಕಾರಣ ಜಾತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತದ ತೆಗಿತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ನಾವೇನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಜನರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಗೆಲ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ದುರಾಸೆ ಬಿದ್ದು ನಾವು ಸಮಾಜನ ಒಡೆಯಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಹೆಣ್ಣಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಭೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಭೇಟಿ ಪಡಾವೋ ತ್ರಿಬಾಲ್ ತಲಾಕ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಂದಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತ್ರಿಬಾಲ್ ತಲಾಕ್ ಏನೇ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಎತ್ತು ಕಡೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಮಂಚ ಇಂದ ಇದ್ರು ಹಾಸಿಗೆ ಇಂದ ಇದ್ರು ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು